Good morning again. once again, start your day with a big smile. Mapagpalang araw sa inyo lahat. So dito naman tayo to continue. Diba? Ang ating ginagawang uh, ikalimang araw na pag-rehearsal ko So check natin yan. Don't fail to watch. yung second 5 uh, days natin. Ayan, nabuhusan na siya. Lahat sa bilya ngayon, nilalatagan naman para mabuhusan. Ayan. Ito ang ating mandirigma, the one and only, Instalon, the lover boy. Ayan po, Instalon. Walang mantis na doon. Check natin. Ayan. Ayan po, live na live. Si Dudong. The master plan. Sabi yung master yan. Okay. Nakita nyo. Pinoforma na para sa paglatag sa hindi Ayan, nilalagyan ng mga uh, division para tumibay. Hindi mo nigay. Ayan po ang natin. Konti na lang. At uh, On the ground. dito sa Quezon City kaya maalang ng barrier bawal pumasok ang mga taga-labas ang delivery ang ganda sa taas muna ayan yan ayan ang mamunting bahay ayan Fields. Happy Easter pala kahapon. Sunday. Today is Monday, again. know? So extended ang ating easy view. the one